Timur saan. Sana papetik saan si Arif. Minangan kan? si ina isu tura lah, si Arikan. Wawani usai. Papetik saan tura lah, sutak nanti lah tura lah, sa kafitingan. Ikatip tarawari. Tak irah ya nura siuni. Mapapetik tura si Arik atau si Risin. Si Atai. Papetik saan. Mati ni sang kuna cikapiting suara nak kukurawawa. Wat kita tahu terus cakap di sini. Bapak sen tu rasa tak maru urata lah. Ma bapak kira tu kuraya merih ukura sari kakak ni dapat ina yang tahu. Sarau ira kura ina namerang. Eh, oh ya tu nura ama tamrau ni lah tak bapak kira tak. Kerana lah, tu, kerana kata itu, eh, kerana apa yang saya nak, tidak kuawal, ni ra ti atiro ah, eh, eh, kira sara we ra ikawari ida kia cakap tu ni ro kira mati ni san hana ah, san cakap witi hana ko ano mahaun ano itini han kami hau